меня камера тупить хочу. Вот костер Владимир. <laughs> Как тут высоко. Бывает. краю не подходишь. чё. Сядь тоже мы тебя сутками. Острова наши.